آج نہیں آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ تو دھوکا ہے لَعِبٌ وَلَهَوْ کھیل تماشا وزینتن و تفاخر بینک و تقافر فل مال کی حوث عزت کی دوڑ پیسے کی دوڑ کھیل تماشا بنانے والا ہے